Ai, vandaag zijn we op straat en we gaan even testen. Hè? Hoe is het om te lopen over straat met een kilo cocaïne? <laughs> het is nep, het is nep, het is nep mensen. Maar kilo, nanga money. We gaan op zoek naar dodge vandaag. Ja, puilen agenten. Laten <laughs> we kijken hoe het is als je probeert eh, een flow verhaal te vertellen hier in Paramaribo. Als ze gaan aanhouden of niet. Let's go! Hallo dames, hoe gaat het met u? Ik, ik ben op zoek naar een, eh, een, een, een want ik heb hier een kilo bij me. Kilo en wat geld. En ik zoek naar een Koto om een eh, kilo te verkopen. Je ben niet geïnteresseerd? Het is 1 kilo, is dus 30.000 dollar. Maar één is van tot Dutch schotel, jongen. Dutch koop? Wat tot Dutch schotel? Ja, pan 1 kilo. Ja, money. Dus je eh, bent. Ja, ja. No, no, toch? Nou, kilo. No, no, no, no, no, kilo. Dus je dus kan tot dat schotel, dit is een pedicel, Oké. Je reed? Nee. Eerste, tweede, derde, vierde, jaar. Drapen. Ja, Maar die man 100, nou, die man roof. No, die man 100. Oké, Honda. 100 man, uh-huh. uh-huh. euh, eh, kilo City. KG moet. మన సిటీ వస్తే మేము అప్ప కిలో తుమ్మని మేము రేగో మీట్ దే Dutch దోచుకోవద్దు Dutch Dodge CIM berapa? Mana kilo je? Aye. Ide isi kata kilo hari Ja ja Ja, Maar Ma, kilo kilo sang. Kilo kilo kilo coca coca coca. Dus kijk, we zijn al een uh, zeker uurtje loop ik rond hier in Paramaribo en ik zoek naar een Dutch Koto. En ja, je, je ziet nergens agenda. Ik heb hier een, eh, een kilogram drugs, cocaïne en eh, wat geld. Dus ik zoek naar die dotskoten, ze zijn er nergens die ik kan vinden, onder de markt. Dus we gaan nu richting uh, de politiepost, want daar alleen zullen ze zijn. Kogwe. Oh, eentje gaat langs. Kom maar. Kom maar. We zoeken een Je moet mij niet filmen, <laughs> Jezus, ze kennen mijn gezicht, joh. Dus, dus op aardestreek of ik maar. Ik volg je op de voet, dus kom niet met dit soort dingen op me af. Nee? Nee. Oké, okay, eh, wacht even. Kom, Kara, waar, Cameraman, go, go, go, Ik heb je niet kunnen pranken. Nee, zeker niet. Nee, dus in een doppel. dopo. No, no, no, no, Zeker? No, no, no, no. We zoeken maar Dutch auto, Een vuilen, een vuilen die niet gebaat is. <laughs> dus, aman tak jou een pakket gaan, man. Welke adres? Erdebuurt van CAM. Is dit CHM? Ja. Als je dat nog even CHM aan de Oké, okay, want ik zou een kilo gaan, man. Want uh, aan bij mijn post, is de kilo hoor niet. Ik ben bij de kilo. Zei je? Wat praat je over? Wat, wat is er met die man aan de hand? Huh? Wat is er met hem aan de hand? Huh? Zet ze aan, man. Zet ze naar jou? Mim go ser 1 kilo ga man. Wat kilo zijn? kilo toh oh kilo kilo di sini what is this Enang eh, dan amoni di sini what is this a kilo kilo what eh, ik weet het niet allemaal mau paket, mau een pakket een pakket dan moet ik iemand 30 duizend dollar je weet is u nee ik weet niet wat het is wat is u nou is Welles yeah. Loop even, met me. Waar gaat u? Waar gaat u? We gaan even bij die... Oké, okay, dat komt. Kom, kom, kom. kom, Maar waarom loopt u zo? Waarom loopt u zo? Oh. Drape. No, mina, mi mai sorgo mi hon. You think that is rap ngoro mam. No rap, mi no do. No. Maar zij, you be wango luku sana san. En en en en we werkelijk. Oké. Dat we over tot aanhouding. Aanhouding. Dat betekent dat betekent zolang mina man tak hoe of wat met ons doen. Ja <laughs> Klik op subscribe en dan op het belletje ernaast en dan op send notification klik save. En vanaf dit moment gaat YouTube je melding geven zodra ik een video heb opgeload. Scroll onder deze video en kijk naar je rode knop subscribe. Regel je settings.